다리 夢が今日の夢は、う、ね、いつもよりマシかな5年ぐらいの時間を感じたかなあお前疲れたよしんどいあおいし 動くかちょうどいいね 今日はりんごとサラダにしておこうあとアーモンドのジュースうん健康的うんお米今日の分は 三菱 の開票が始まってから初めての声明になりますトランプ大統領はツイッターに今夜演説する大勝利だと

Thank you. Thank you.